Всем привет! Вы на канале Не Блондинка и сегодня мы будем э, проводить эксперименты э, с гидрогелевыми шариками. По-моему, я выговорила. Э, а, вот, они такие прозрачные. Ой! Ой! Вот. Вот. Положим. У нас еще есть стаканчики в который мы будем наливать разные жидкости. Э, у нас есть 6 жидкостей. Начнем, пожалуй, с воды. Папа, можно ее попить? <laughs> Можно. Абсолютно дистиллированная, чистая вода. Ну ладно, оставим для шариков. который я случайно забыла налить. Неважно. Нальем с шариком прямо в воду. Так, хорошо, что у нас есть запасные. Но мы все равно будем <laughs> вылавливать этот шарик. Ура! О! Он скоро, ну, относительно скоро вырастет. И вы, мы вам покажем. У меня просто все руки мокрые от этой воды. Так. С, э, какую следующую жидкость же мы будем? Э, масло, спирт или что? Ну, давайте масло, думаю. О, все желтое. <laughs> Ладно. Так. Ой, главное не переборщить. А то будет масло масляное. Ну что ж такое? Сегодня у меня руки будут похожи во всех этих жидкостях. Так, теперь э, берем гидро э, гидрогелевый шарик и бросаем его туда. Ой, он так быстро пошел к... Смотрите, смотрите, от него пузырики пошли. От него пошли. А от большого пузырька пошли пузырики. Да. Э, так, берем следующий стаканчик. В него, пожалуй, нальем спирт. Ой, боюсь как-то. Просто у нас как... Ой, только канистра. О, большеват, не правда? Ой, ну ладно, попробую открыть. Все, спирт. Ой. Ой. Фу, какая гадость. Эть, эть. Главное не пролить. <laughs> Ой-ой-ой-ой. Ой, спасибо, папа. <laughs> Ой. Ужас. Да, боялась, конечно, я спирта. Хочешь так отоплю немножко? <laughs> Нет, тут папа. Не дам. Бросаем шарик. Почему он начал кружиться? Я не знаю. Ну ладно. Ой, я крышку забыла. <laughs> Так. Нам нужен следующий, э, следующий стаканчик. Нажмите на колокольчик, нам будет очень приятно. Так, а следующая жидкость будет чай. О, сейчас чайку побьем. Пока никто не видит. Ой, фу, какая гадость. Он спирт. Он весь в спирту. Ладно, не буду пить. Так, бросаем. Следующий шарик. Ой. Смотрите, он, он э, на просвет еле заметен. Не знаю, как вам, но я его почти не вижу. Ладно, продолжим. Следующий стаканчик. И следующее о, самое интересное давайте. Мыло. Я не знаю, как он будет намокать, э, набухать, но... Ой. Да, ой. Упс, вымыл стол. Ну, не важно. <laughs> Надеюсь. Ну, а за что меня ругать? Ни за что, я помою стол. Все хорошо. Так, что там? М да, может быть, вот так? Вот так будет, наверное, э, лучше. А, и куда деть эту палку, выручалку. Ладно, вот сюда. Все, пускай. Там останется. Главное не переборщить. Все. Все, мыло. Готово. Так, кидаем шарик. О! Оно, оно тонет. Это как будто бы, знаете, какие-то болота. Все. Э, болото так засасывает шарик. Ну, ладно, продолжим. У нас, по-моему, еще остался компот. М, М да, компотик, точно. Так, нальем компотик. Надеюсь, не произойдет того же, что и со спиртом. <laughs> Компотик, компотик лей, Ой-ой-ой. Все, компота хватит. Сегодня какая-то неряха, а? Кстати, вы заметили, что когда спирт с компотом смешался, то э, они не налезли друг на друга. Они просто вот так вот соединились. Так, вот. А где шарик? Я его туда точно кидала. Смотрите, в этой розовом компоте ничего не видно. Ну, и э, вот теперь у нас закончились жидкости, и через э, ну, какое-то количество часов мы покажем вам, что произошло с этими шариками. Чуть, чуть, э, чуть больше суток. И мы готовы смотреть, что, что у нас получилось с шариками. Как они выросли. Так, э, первая вода. Мне нужна ложечка. И мы вытащим оттуда. Посмотрим, какого размера стал в воде. Спасибо, папа. Так, Смотрите, его не видно. Я его еле нашла сейчас. Вот он. Вырос большой. Смотрите. Ого! Главное, чтоб не укатился. Кладем на салфеточку. Стой, стой, стой. Не падай. Он прям как стекло такое, смотрите. Прям стеклышко-стеклышко. И так приятно, очень приятно на ощупь. А вот для сравнения, шарик, который был. Да, большой, э, большой э, стал. Ну, ладно, отложим шарик с водой. Так, ложечку оставляем. Стаканчик нам больше не нужен. Следующее. О, наверное, давайте самое интересное я вот вообще не знаю, вырос ли он в мыле. И да, он подрос в мыле. Ничего себе. Ой, он весь ужас какой-то. Сейчас вытр... вытрем его. Ой, какая гадость. <laughs> Смотрите, он весь в мыле. Я его сейчас чуть-чуть протру, а то неудобно. Вот смотрите, вот он. Он подрос. да, он сильно подрос, но все-таки э, маловат. Меньше, чем в воде, гораздо. Так, убираем салфетку и стакан. Нам это больше не пригодится. Ложку пока вытру. Посмотрим дальше. Давайте посмотрим, наверное, ну... Чем, чем, чем? О! А давайте в компоте попробуем. Я даже не знаю. Он, наверное, какой-нибудь розовый станет. Что будет интересно? Так, смотрите. Его видно только из-за того, что там чуть-чуть желтоватое. Ой, прикольно. Смотрите, он порозовел. Пахнет какой-то резиной. Смотрите, он реально порозовел. Он... Смотрите, вот шарик в воде, а вот шарик в компоте. Интересно. Теперь он розовый. Был прозрачный, а теперь розовый. Ладно, возьмем ложечку и уберем стаканчик с компотом. Возьмем стаканчик. Так, что это у нас? Опять вода? Фу, спирт. О, помню, как я э, пролила этот э, спирт. <laughs> У нас потом весь стол пах. Ужас. Так, достаем. Ну, так неинтересно. Он вообще не, не увеличился ни капли. Остался таким же твердым. Смотрите, абсолютно Такого же размера. Даже, по-моему, уменьшился. Ужас. Ну, видите, как спирт вреден для здоровья? Вот, он даже вообще ни капельки не увеличился. Компот и, и мыло полезнее гораздо. Так что нельзя пить. Пить и мыло. Папа! <laughs> Мыло не надо тоже. Им нужно руки мыть. Ой, смотрите, а шарик-то увеличился, но стал Это в чем? желтым. Это чай. Это чай, да. Смотрите, вот он желтый теперь. У нас теперь есть розовый, белый и желтый. Фу, там пахнет э, спиртом. Ничего не понимаю. Видимо, я туда ложка, пролила. Ложка. Ложка была И спирт. это спиртом пахнет. А, я ложку спирта. Понятно. Ну и ладно. Не важно. Так, по-моему, у нас остался еще... Что у нас осталось? Вспоминаем, что у нас осталось. У нас был компот, был чай, была вода, было мыло, был спирт, чего не было. По-моему, не было мамы. <laughs> А еще не было масла. Возьмем, посмотрим, что в масле там. Он так же, как и с м-м, не увеличился. Смотрите. О, он даже уменьшился. Ну что ж такое, почему они уменьшаются постоянно, все шарики-то? Чуть-чуть остановился, наверное растворился, точно. Он растворился и не увеличился. Ну и что? Вот наши шарики, которые получились. Вот все. Их сколько там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть и оригинал. Ну что, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Нам будет очень приятно.